Mes condoleances na famille ya Heritier Kaleba mon chef azo perdre maman na ye adi abimi bien repris on ne peut rien vraiment ba sincère condoleances na nga na famille mobimba eh, joyeux anniversaire d'avance à mon bébé chéri Yustra Yustra Yongo balobi couple Yongo héritier Yongo vraiment ba big salutation na ngai batosa te bango banani balobi jamais kaka moko le prêtre de votre prêtre eh, le Pretre de votre pretre belmondo balobi jamais tres ya kilelo ya jeune pretre vraiment ba big salutation na nga na bino nionso na bike bolanda nga de partout de partout de partout na lela bino ya trop famille mosai mobimba joli na ikukumu famille ikukumu bozala vraiment branche eza nga vraiment naomi mosai air force one lelo mpona lelo nayambeli bino docteur mwanza limbembe Je sais pas son atangi mabe vraiment. Docteur Mwanzali Mbembe, mwana Musengele. Mwana Musengele, tobike bana Musengele bakoma ebele ebele mais original mwana Musengele azaka ye moko eh vraiment le doyen, le docteur de votre docteur naza na ye vraiment awa. Ah docteur Mwanzali, un mot gentil na bato baolanda yo. Merci mingi. Na pesi merci na batu nioso oyo ba ko disposer temps na bango lelo pona ko landa emission oyo. Ba zala vraiment brancher et puis tango olandi muninga alandi te betela ye lisolo po makambu asike ye, makambu asike ye. Voilà. Vraiment merci docteur. Docteur okoyebisa biso secret no ezalaka nini po ti lelo ozo maintenir place na yo boza deux te docteur wana nga naoloba nayebi ke bana poto bomona ba docteur ebele mais baa ba docteur te ba misusu baa ba feticheur baye kaka na image ya docteur mais docteur mwanzali toyeba ye banda tozalaka bana mike puis lelo azo garde toujours banque na ye dignité na ye personnalité na ye puis travail na ye ti lelo motu moko te aya olongola ye docteur okoyebisa biso secret no ezalaka nini Merci mingi maman euh, eloko ya liboso epai na ngai eza ba recherche nasala recherche makasi mpe naza continue kosala recherche makasi surtout ya kaka yango wana puiske mbula na mbula nabimisaka biloko ya sika mbula na mbula nabimisaka biloko ya sika oyo ebimaka mpe oyo endimami mpe endimamaka mpo na libela nabimisaka kisa libota ya basi Ba papa ba leli ah papa mwanzali bongo ba otsali ka libota ya ba mama bongo biso ba papa eh botikela nga tango mwa ngonga muke na koti zamba bunda bunda na ye kobimisa libota ya mibali bunda bunda bunda bunda toye kotia kisi ngondo na formula lapin ngondo ekoti na ba pays nyonso monde entier ngondo ekoti 4 coin du monde Bunda na ngondo mais ngondo na salaki yango pona ba jeune garçon te na salaka ngondo pona ba papa ba mbuta mbuta ba komi na 3e age papa akomi na ba 60 ans nzoto elembi aza na posa asepela na mwa eh, mikolo na yo etikali nde na chai na telaka bango ngondo na formule à la paix excuse oyo eyebani mokili mobimba eh? ngondo la paix Monde monde entier ba mona ki sio yo ekota na ba pays nionso tout ya monde entier ngondo na famille ya labe. Well doctor koyebisa biso po mutu mususu atali emission oyo lelo ngondo na formule ya lapin e traitaka neti maladi nini? Merci mingi mama. Ngondo na formule ya lapin ezali kisi totiaki pona ba mbuta mutu. Mubali nionso na age moko boye nzoto elembaka. Makasi ya ki mobali ekitaka na age moko boye papa akomaka koyoka mikongo pasi, kolamuka na mbetu, bolembu ya makasi ki mobali, makasi ya ki mobali ezalaka lisusu te, ejaculation ekomaka lokola soso ya mobali, na nionso wana esalaka pasi epai ya ba papa, papa alobi ah! Na age na komi na yango au lieu na zala en forme na sepela mua ba mbula na nga oyo etikali na koti garage avant boye est-ce ozo comprendre? Papa oyo aza na mwasi na ndaku abalaka na mwasi na ye bazalaki bilingue ba komi na ba 60 ans bango mibale mais il faut ba vivre bolingo na bango bomona il faut continuer mais okoya komona suite ya biloko toliaka ba hemorroïde ebomi papa makasi nyonso esi Eh papa tango makasi nyonso esili mais papa oyo makasi esili na ndako mama azali sikoyo na ba age wana mama bimaka lisu libanda ekosimba te na ba age wana papa nalaka na susi alakokaka na susi ekosimba te talaka natiaki mayele na ngai ndenge na mesana Naluka nini nakoki kosala mpo nasunga ba mbuta-muntu. Nayaki kotiela bango ngondo na formule ya lapin. Ngondo na formule ya lapin ezali mpo na mobali nyonso oyo akoma na bolembu ya makasi azongela lolendo na ye, azongela makasi na ye ya kimobali. Ngondo na formule ya lapin, ata papa alembaki ndenge nini, papa akozonga quatre heures, cinq heures du matin. Tango ngonga ya catholique elelaka wana tata aza ya kolamuka tango soso ezo lela wana a quatre soso kokoliko papa pe ye moko aza ya kolala pe nzoto pe eleli kokoliko yango moko ye na se apongi nzoto emilabukeli yango moko ngondo na formule ya lapin mais totiaki yango pona ba jeune garçon te tosalaki ngondo pona ba jeune te Ngondo tika na seka nano. Mama Naomi, nazo seka makambo ezo ya oyo nalingi na bimisa. Mama, liwa. Hein? Docteur Mwanzali Mbebe, mama mwana Musengele. Bonne année oyo, bonne année oyo. Na monde entier. Couple oyo bakosepela te loba balukaki ngai te. Si si. Bonne annee oyo couple oyo ekosepela te loba balukaki docteur mwanzali mbembe te mais soki babengi docteur mwanzali mbembe mwana musengele bonne annee oyo ba foyer nionso order elelo na elelo ekozala na chambre wana kuna moto azolela koto moto azolela oh voisin kuna bakanzi bazoswana bazoswana te bazofete noel na bango Nawuti kotia eloko ya sika maman Naomi moto natie eloko ya sika papa nionso banda na age ya 55 ans hmm. banda na age ya 55 ans kita se natieli bango eloko ya sika suka Nga pena na nanga journaliste au milieu du village mais temoignage eza ya dega balobi lokoni lokoni nde liwa lokoni nde liwa donc ta yebisa biso ba inspiration bozwa mama na nga lokoni eza na vitesse ya lisasi lokoni lokoni yango oyo lokoni eza na vitesse ya lisasi mama naomi vitesse ya lisasi oyebi lisasi te mm. ta lisasi ebimi te lokoni eza na vitesse ya lisasi eh, bandeko bazobenga ngai dokta nabeti 3 coups sans, sans repos nalobi na ye dose nalobi dose corrige nzoto na yo controle controle nzoto na yo ndeko moko abenga na belarussie na belarussie abi vie nayebisi yo malili oyo ezali awa na mboko mboko oyo ya belarusi malili oyo ezali awa vie bandaka akisa lokoni tozwi yango na ndako abi vie nga na mer tokomaka chaleur na chaleur molunge na molunge abi vie na ndimi ya so lokoni oyo bapelisaka moto abi lokoni oyo batie oyo bapelisaka moto abi pere banda tozwa otindi biso kisa lokoni nga na mer malili baninga balelaka epai na biso malili esila Molunge na molunge, chaleur na chaleur. Mama lokoni nde liwa, lokoni nde makambo, lokoni yango oyo, lokoni nde makambo mama Naomi eh neti yo boye na poids oza na yango soki ozwi kisa lokoni osa dega donc sike mwasi mpe okomela euh, impuissance sexuelle epai ya mibali epai ya basi mpe impuissance ezalaka olandi nga mobali alembi mokongo posa eza lisusu na nzoto na ye te mwasi mpe alembaka posa mpe na nzoto ya mwasi esilaka olandi nga bongo mama naomi lokoni nde likama lokoni likama Sikoyo lokoni oyo ezali ya mibali me ya basi mpe ezali mwasi aza na ka frigidite mwasi aza na ka frigidite donc mposa ya kosangisa nzoto na papa ezalaka lisusu te soki papa asimbi asiliki papa asimbi mama atomboki totyaki mpe lokoni ya basi ezali lokoni ya basi ezali mais tozo to, To presenter nano oyo ya ba papa lokoni ya mibali nano. Maman lokoni nalobi ngai docteur Mwanzali Mbembe mwana Musengele tant que nakozala vivant mobali akolela te. Mobali nyonso na quatre coins ya monde entier. Maman Naomi nazali le seul traduit praticien na kati ya ville ya Kinshasa oyo atindaka ba kisi ya mayi boye. Partout na monde entier. Kisi ya mayi nde eza ya mayi boye. Na tindaka yango partout na monde entier. Quatre coins du monde na tindaka kisi ya mayi. Kaka ngai. Kaka ngambo ya nzali na sala biloko nini. Siko baninga mosusu batindaka te poil. Eza ezo dépendre na motu nde asala mosala na ye. Madame, nasali 36 ans ya carrière. Merci madame. Na na 36 ans ya carrière na mosala oyo. Bato nyonso oyo nga nayebaka nyonso Nzambe azwa bango baza lisumu te. Natikala nga moko. Olingi oyeba nga secret na nga eza nini? Motema pio. Nakimaka mbangu te. Nakotaka ndako ya nganga te. Na kota science te na kota longe moko boye te ke na ko eh, na kota ndaka nganga na zwa succès na kota longe na mata na koma na ba mituka ebele na koma na mbongo ebele non vitesse ipema eh madame vitesse ipema hmm. mbangu mbangu pema malembe malembe okokoma ngai mwanzali secret na nga Ezali malembe malembe. Yango omoni ebele na bo baye nsima bazoleka na mbangu mbangu likolo ya vitesse, nakoma patron, bamona nga na ba jeep ya minene, nakoma boye mais ngonga ezali oyokaka ke non jeep yango ekomeli yo molunge. Yango omoni nga docteur Mwanzalimbembe mwana Mosengele Naza mwana soda. Hein? Nazali mwana soda. Tata na nga aza kosala na camp kokolo. Naza mwana soda. Papa apesa nga conseil moko ayo mwana nabotaki yo na bomengo te. Sala musala sunga bato. Bato babika sala musala tya motema na yo pio. Mokili balanda yango na mbango te. Tambola malembe okokoma. Yango yango mwanzali nakendaka malembe. Leçon à tirer eh boyoki eza directement conseil oyo donc apesi pe na batu mususu baotala biso na ndaku eh eza na misala pona misala nionso hmm. non seulement le tradi misala nionso eh batu bakota science lokola batu bazokota eglise ya solo me eglise ya bondoki mpo na bisengo ya mokili mpo nakoma na mbongo nakoma nakoma nakoma nakoma me kokende yango wapi Mokolo ya suka, elamba bakomi koponela yo, elamba ya koponela oyo nyoso otondisaki ekomi ya batu mosusu. Sikoyo vitesse yango tina nango nini? Docteur Mwanzali Mende, malembe malembe yango tozo koba. 36 ans ya carrière mais nazo continuer kaka ko creer ba œuvres. Maman Naomi lokoni, lokoni eza ndenge nini? Lokoni eza boye lokoni mutu ameli lokoni mutu ameli loko omeli loko ameli lokoni na 14 heures aza na match na na 15 heures yoka nga bien mutu ameli azwi kisa lokoni ah na na rendez-vous moko na 14 heures azwi lokoni ameli yango ata na 13 heures amela nionso to te Soki ameli yango katikati mpe ata tembe te, azwi, akaboli katikati, ameli mbala moko, ameli, akokwea kaka wana, akokufa te, mais akotelema te. Akozala ata quatre, cinq jours, ba, ba articulation ebukani. Eza makasi, madame, lokoni nde makambo. Lokoni makambo. Oza na match na 14 heures, omeli lokoni na 13 heures. 14 heures okeyi oke na match obimi champion donc hein omeli na 18 heures na 19 heures 20 heures kende na compétition champion Voilà, merci beaucoup. Wana boyoki lokoni nde makambo alobi kin awa lokoni nde ekangi. Oyo oh, zwa eloko boye pakola te. Docteur Mwanzali awa okomela eloko na yo. Eza pe na ba mode d'emploi ndeni okoki komela ngo. Mais docteur ba tozomona ba tradi praticien mingi bazo traite lokola na lokuta baobebisa mosala oyo kisi moko nde mono na famille ya latin eza boye omona motu mosusu kisi moko ye traite 26 maladie est ce que existaka madame yo olobi kutu ngondo ngondo kutu ya kisi ya solo te ngondo eza kisi ya solo nga na yamba un tradi praticien ayawa abi papa mwanzali ce qui est vrai vieux tolanda lokolo na bino Mais biloko oyo ozali na yango père to biso toza na yango te alobi na ngai abi tozwaka mbuma ya epinard tozwi mbuma ya epinard toniki yango na mayi epesi couleur na yango wana totie na milangi yango totekelaka ba malade epuis ka mayi wana ba malade nionso epilepsie mbasu kobota diabete nionso totutaka na mayi ya mbuma epinard mayi ya mbuma ya epinard nde batutaka yango batutaka ba malade Et ayaki ko senga na sunga ye na lakisa ye musala. Na lobi ko lakisa musala eza mabe te mais oko sala cinq ans awa mais oko futama te po oyeba musala. Cinq ans oza na salaire te mais po oyeba musala. Oko ya na transport na yo oko zonga na transport na yo. Abi père na kokoka te leki ebele. Soki otielaki nga ata ndambu ya salaire na ngai na koka mais boye na kokoka te. Bon merci. po biso biso toyeba misala toyeba ngo na ba salaire te donc toyebi fosalaka 5 ans bongo te ngai mosala eza ya nga moko hmm. eza eza eza eza ya koko hein koko oyo aboti mama na nga nde asalaka mosala banoko basala mosala nabotami na mosala nakoli na mosala me namikolisa beaucoup plus epai bapigme hmm. beaucoup plus na maboko bapigme oyo bazali na Okomi na Kiri, Kiri okeyi nzela ya Mbandaka, Bachwa, na mboka kombo Mpenzwa eh ah kuna nde epayi nga nakolaki mingi na Mpenzwa. Mais donc oza vraiment na connaissance ya nzete eh. Madame, nasali à peu près 5 ans, mbula mitano mpo nabimisa kisi ya lokoni. Banda natia kisi ya ngondo, natiaka ngondo mpo na ba mbuta muntu, mpo na bilenge ba jeunes garçons te. Mais ba jeune ba tungisa nga mingi nde naye kotia lokoni mais lokoni mbuta mutu akamela lokoni te eeh akoka te vitesse epema mama apema mais ndeti ba père ndeti mikolo balingaka mpenza ba mère te bakoma kolinga mwa ba ujana ba nini mais so aza naye na mwa ujana oyo akoka naye vitesse wana le problème ezali boye mm. lokoni ezali mpo na ujana te mpo na ye moko papa papa aza na ba 65 ans hein? Lokola esengaka abeta 45 minutes akokoka, abeta 40 minutes sans repos na age ya 65 akokoka. Mais Udjana alingi bongo. Mais Udjana alingi, mais papa wana aza aza sur na pema wana te. Ah, na ko forcer de akoya kobimela olemwe, olemwe obiyo kuya mulai. Akoya kokola olemwe okobele mulai, pe Udjana azwi problème. Mm. Lokoni na tie yango pona bato baza à partir ya age ya 55 ans. 55 ans kita na se 55 ba 50 ans 45 Mais eza 40 eza na inconvénient moko te. te au contraire sentiment ya suka tinde bisengo ya suka te lokoni mama lokoni makambo lokoni nde makambo na miniti okisi omoni yo nde makambo Eh, lokoni makambo ndeko natindaki na belarussie abengi bamasta na ye alakisi bango kisi bamasta bapase commande eh à la fin de compte on doit to sola ngala yo hein ngana ko ba ko somba na tekela ka masta kote na lobi na ye dossier on a dossier à suivre tika ngana ngamba on a liya no mbongo ya batabela resi na ah. na liya nanu yo to coopérer na sabe tika na liya nanu mais donc asopa bia sombaka na prix oyo otekaka ya matisa mwa bénéfice ya mpe mabe te bon nalingi nga moko nasala mosala na nga nasala promotion na yango Bomoni bato bazokosama mingi. Bandeko bakosami mingi. Mama Naomi, soki ezalaki eloko ke tomeka, bamekaka yango ke non? Donc tolobi tomeka, tokomona makambo, sauf ke bamekaka yango te. Ozo comprendre hein? Moye bome, tomeka yango eza te. Lokonia ya makambo, lokonia ya liwa. Donc kosuka. Donc bonane oyo, Noël oyo, mobali oyo. Akovanda lembe na ndaku na ye ah. Mitali ye mutu ya mutu azo batela foyer na ye eh. Moto azo ba komona mwasi nyonso na elenge jeune fille nyonso na libala aza na posa ke mobali asukola ye musopo ayoka ke navandaki na mobali mais soki yo oza lembele etali yo mais donc est ce que mutu oyo mpe aza na bamoyen moke okozala na moyen oyo okozwa lokoni oyo Madame, tango nga nalobeli lokola, esengo napesi yo prix ya lokola. Te, opesi prix te, po mutu bato mosusu baobanga. Nga eh, napesi yo prix, napesi yo prix ya lokola. oyoka wana. Eh, lokoni nde makambo, lokoni makambo, lokoni nde suka. To suka. Lokoni suka, ndeko moko ayaki awa, ayaki lobi awa. Oh, docteur, masta abeteli nga lisolo ya lokoni, azoki epa na yo, docteur. Ame, ame, eh? Abi nanga mekaka no bouchon moko na mekaki bouchon moko docta na ke competition abi docta abi docta na sali makambo abi masta oyo akutaki epa na yo abeteli nga histoire nga na tie te abi mela bouchon moko na zui bouchon moko na meli na ke competition abi docta na yebisi yo ke na yebi te mbula nini na beta bale ya modèle wana abi na yebi te idée kutu na mutu na nga eza te abi yango na bi te nga moko na ye Tosolola vie nga pe nazua. Est ce que ezali kaka pona lelo olobi etikali ya libela na nzoto? Olangi traitement na ngo huit jours etikali na nzoto na yo pona libela? Tindika! Etikali ya libela mama lokoni makambu lokoni nde na tieli ba jeune garçon jeune garçon te ke ozali mua 25 ans na yo o monze lokoni na opapola mbata Mais na ba bato ya 25 ans pe ba na basi na ndaku. Mingi ba komi ba kokosa. Tozo kiba ndoki ba ba cas ya viol. Kanga ye aviola ye par force. Ba parents baye oyo baye ko surprendre ye. Papa abeta mwana makasi omona biso maman papa zela naloba mwana aloba oh te yanda kozwa kisa ngondola pe pa docteur mwanzali baya na papa naye awa nabi papa ndenge to ndenge bino boyaka epa nanga ce que boyelaka nga ba brevet ya mariage na bino boyaka na ba brevet ya mariage Est ce que balobi que mutu nionso oyo azali marie aza na alliance na musapi na ye? Mutu akoki kozala mwasi na ndaku baza na alliance te. Et puis tango ba malade bakendaka na bopital bamemaka ba brevet ya mariage te. Mwana aye natuni ye oza marie aye papa naza marie na na mwasi na na mwana moko. Mwana olobaki na nga boye te? Oh nalobaki na yo boye. Papa apapoli apapoli ye mbata bino papa kende kobeta ye na ndako na yo mpo akufa awa atala keno obomaki epai ya mwanzali soki oboma mwana na yo mpo ye azali moto ya liboso asali akometre acte wana na vie kende oboma ye na ndako na yo mpo ye aza moto ya liboso akometre acte wana na mokili oyo Voilà merci docteur oko presenter biso pe ba kisi mususu toomona na moni libota dejà ba maman bazwa solution na, na ibota na moni Ibota. ibota ba kisi mususu pe eza wana docteur bana poto na biso baolanda yo de partout Gisèle Musaya azotala yo Blaise Musaya Madame, Samba social ibota oyo oza komona oyebi eza pasi na mawa pasi na mawa mpo na nini Ndeko muasi tango oza kozua engagement na mobali tia na mutu na yo ke nazo kota libala po lobi na botela tata oyo bana, nazo kota libala po lobi na pesa ba bokilo na nga ba koko, nazo kota libala po lobi na pesa ba parents na nga ba koko mais eza na basi ebele lelo banda akota libala mabota eyaka te aza na souci wana te aza naye alaise. Mais eza na basi ebele ti lelo ba donc ba sosolaka eloko wana te. Donc basi ebele ti lelo baza na kati ya molili mais lobi la bako yebisa ke non papa asente kuna eeee toyokanaki boye te o decevoir nga boyokanaki bozalaka kaka bino mibale na ndako boyokanaki bovandaka kaka bino mibale na ndako olobaka decevoir yo non a decevoir yo te Yo moko nde yo moko ozalaki souple te, vision ezalaki kati na yo te. Nayaki na sœur moko na Allemagne hein, ye na mobali basali 11 ans, na 11 ans baboti te, mobali azua likangu, azua likangu na ye, ba vivaka na likangu na ye, likangu wana pe aza na mwana te. Likangu ayebisi tipona tipona tipona ayebisi likangu wana ozo banga sœur moko na Allemagne ye na mobali basali 11 ans na libala baboti te mais baza na bango libala mobali azwi likangu na pembeni likangu wana kaka na Allemagne likangu wana pe aboti te mobali ayebisi likangu boye soki oboteli nga bi na botela yo na, na, na kimakangu soki obali nga honore nga na kobotela yo bana mobali abi jamais Oyo kuna alobaka nanga pe ndenge wana tango ake na fiançaille nakozwa zemi na fiançaille te faut o honore nga na honora ye 11 ans avandela nga lokola soso avandeli maki mwana ayaka te yo lelo ya koloba nanga ke na honore yo po jamais ozo na posa mwana mwasi atuni ozo na posa mwana mi na posa mwana bongo soki nakumbi zemi eke o honore nga te ayi papa ami mama na jure Soki okumbi zemi na honore yo te tika zemi wana elongua ou muana oyo akobotama akufa akufa kaka na kibebe soki nga na honore yo te ok ok bon toyokani bon ça va na ndimi na ndimi na respecte maloba na yo na hein na ozua zemi sœur abengi nga na Allemagne abeteli nga histoire hein naza mwasi mwasi a repondre ye alobi naza mwasi nalobaki na yo ke naboyaki kobota il faut ba nazwa libala nakobota na ndaka libala mais lokola o garantir ngai kokobala nga na ndimi sikoyo nabota ti mais naza mwasi il faut matrice ekoma moto il faut nazala moto mpo nazwa zemi mais si nzoto ya malili zemi yango ekokota ndenge nini ta ta mama madomela libota Nzoto ya bomwasi ekangami. Azongi lokola na age ya puberte. Azongi lokola mwana mwasi oyo nanu asala vie te. Nzoto bomwasi ekangami, ebendani, efinani. Mabele elembaki lembaki, mabele etondi, etondi lisusu plein. Hein? Ndenge esali kwa mwa kozeba zeba, ezongi plein, etondi mpenza, evimbi, etondi plein. Eh? Vanda vanda mwana mwasi ayosi mobali ya bino naza na retard ah, tika osala tika ba jeu blague ya babe naza na retard bia yo retard eh. toke l'hôpital bitoke l'hôpital aki hôpital mwana mwasi nzembi mobali ayosi ye boye tosala programme tokende kisasa Yo okokende liboso, ngai naye kolanda yo na sima. Mwasi alobi, Te. Olobaki na ngai soki nakomi na zemi oyo oko honorer nga. Tozokende nga na yo nzela moko. Tokende nzela moko. En bref, baya Kisasa baye kosala libala. Mwana mwasi aya kotala nga, ayeli nga paire moko ya chaussure, ayeli nga paire ya chaussure, ayeli nga ceinture. Ayeli nga mulangi moko ya parfum. Moninga kuna le bayebisa kelo mobali na yo mobali na ye aye voyage bayaka bao sanga mobali na aye kobala mwasi na Kinshasa. Eh, mwasi aye aya ganga ganga ganga Un jour mwasi abenga nga oh docta docta sunga nga ndeko na mwasi eh yamba ozelaki mobali na akenda kobala akenda ko sente libanda po o traite nzoto na omoni ke obimi obimi yuma oza clair te okende poto ka poto soit ya kolata Poto ya ba sortie mais ozalaki na vision te muninga alekeli yo n'esprit mwana mwasi ya mombano ya bana oyebi kombo na ye abi nayebi kombo na ye nani oh intel intel intel atindeli nga foto na ye na whatsapp nabi mwana mwasi oyo ngam na traitaki ye dokta nini nabi oh mama nga nga na ka grand frère na yo obenga na ndeko na yo nga na docteur ya, ya mokili mobimba Sikoyo soki maman na yo pe azalaki na souci ya bana te, yo nga ozala? Nga ozala te. Omona te ke oza na kati ya molili. Mais soki moninga a sauter première, eza chance na ye. Voilà, merci beaucoup doctor tokomi na suka message na yo eza nini na balandi bato ba ba ba ba ba balinga docteur na bango mwanzali pesa bango message baza de partout baolanda yo et puis quelques dedicaces. Maman Naomi tokomi na yo na suka te. eza na eloko moko etikalaki mama naomi na centre mwanzali mm. maladi na maladi eza na kisi na yango kisi na kisi aza na maladi na ye asalisaka mama naomi kisi ya prostate yango oh, oyo eyaki nzela moko na lokoni eh. ntango totie lokoni totie mpe kisi oyo Kiss oyo ya prostate mobali nionso oyo asubaka na sonde mobali nionso ke balatisa ye sonde na pays bato ya mbongo ya, ya, ya, ya, ya kisasa abeli prostate akeona na traitement na inde ba indien oyo baza na inde Bazo commander ba kisi epa na nga awa ezo kende na Inde. Tala confusion. Tala confusion. Mutu aza na mokili eh mm. litanga mbula ekweli ye a plonger na ebale. Ezo zo komanda. Mutu atelemi na mokili oki mbula ezo ya litanga ekweli ye. Olia luka sika kobatama ya plonger na a plonger eh, na, na kata piscine. Nzoka piscine kuna mai na mai. Est-ce que na Inde ba cimetière eza te? Mais nga na mona na landa documentaire ya ba ya ba Indien. Esenga ba ba tumbaka batu na bango. Hein? Terrain ya monene ba bodo oh, oyo oh, oh, hein? Chaque famille bazo tumba bazo ba ndeko na kufi ba kana tumba tuna ba place wana. Mais tela muta uchawa lobiko na na sama kolo na ye. A sauter lobiko na ye akena Inde. Lobi aye kozonga na cercueil. Nani alie yo? Ba science okotaki e envoute yo. Ba science okotaki e envoute yo. Est-ce que ozo comprendre? Non, comprendre. Kisi nyonso ozo mona ya mundele. Medecine traditionnelle nde mama ya medecine moderne. Medecine traditionnelle ebota medecine moderne. Awa toza na naturel congolais, il faut kolia bio. faut kolia bio biso bakongole lia bio obatela bomoi na yo opesa anticorps no makasi madame moto aza na prostate asubaka na sonde balatisa ye sonde ameli kisi yo na tongo ameli na midi ameli na poko avalala lobi na tongo sonde ekosote yango moko akokela hopitali balongola ye sonde te sonde ekobima yango moko Pression ya masuba ekotindika sonde yango moko. Oyo suka eza biloko na tie sikoyo na centre Mwanzali. Eyaki nzela moko na kisa lokoni. Merci mingi maman, napesi merci na baye banso basepelaka na Docteur Mwanzali. Bino pe ba oyo bolingaka ngai te na lingi nga na lingi bino docteur azalaka na enemi te docteur azali pona mutu nionso ngai muanzali mbembe muana musengele 100 pourcent na yebisi ba jeune nionso banda na age ya ba jeune papa oza na age ya 55 ans 55 ans kita na se kisi ya lokoni yango oyo na tieli bino kisi ya lokoni yango oyo Lokoni kir na ngo eh kolanda mukia bulangi te papa na ngai omoni diama diama eza libanga ya mukie me tala mbongo ebele lokoni kotala mukia lokoni te tala misala ya lokoni lokoni eza ndenge nini omeli eh, ngondo mpe ezala wa mm. ngondo mpe telema bamona mpe yango oh, dokta alongoli ngondo ngondo ya ngolo ngondo mpo na bambuta mutu lokoni eza boye Oyebi ke nakobima na cheri na nga toloba ye pole pole hmm, eza television te eza internet nakobima na cheri na nga na 18 heures ba 17 heures osokoli bien ozwi bouchon moko ya lokoni omeli me ntango omeli boye okomela esu masanga te okomela masanga te mpo esala retour te bima na cheri na yo ntango bimi na cheri na yo mama na ngai soki akimi yo te loba kaka po aza chéri osi omesana kala mais soki aza chéri ya sika akokima yo Mais donc bongo so omeli ye kia rendez-vous chez nga ye te. Eza na effet te. Eza te hein. Bongo yo ozaka ozaka na ezaka ye na ndako azalaka to bien azalaka te. Ah. Eza na kamara. Dota dota. Mama Naomi lokoni nde makambo. Lokoni ya basi pe ezali mm. pona ba cas frigidité. Frigidité na mibali babengi yango impuissance. Na basi, frigidite. Mwasi oyo azalaka lisusu na posa ya kosala rapport sexuel te, azalaka lisusu na posa ya kosangisa nzoto ya mobali te, nde babenga yango frigidite. Bongo lokoni ya mibali yango oyo, mais ya basi, mokolo okoya na tour ya sima, okokuta pe ya basi. Ezali dejà, ezali. Wana baye banso baza na po, dedicace na ngai yango wana, na souhaite baye banso bakolingaka ngai, natombeli bango mbula ya sika tozokota, bakota yango maboko mibale bakota yango na lokoni po Noël bonne annee ndeko bo fete yango na ndenge esengeli oh nga nazalaka na ejaculation precoce na lokoni okobeta 30 minutes sans repos 30 minutes sans repos pe ezali ya tiko tak omeli yango na 18 heures 19 heures mata mpunda kotindika yango ndenge esengeli Kuna pe okobenga na plus 244 kuna okozua docteur elimua nzali ye pe kaka muana musengele lokola ngai moko merci merci beaucoup nayebi ke bosepeli ya degat soki naomi musayi te bokozua makambo ya boye wapi bokoyeba lokoni ndenge nini Merci na bino nionso bozo landa nga vraiment et tolandi emission ya on ebandeli ti na suka wana namoni papi chimanga ya balobi papi chimanga de prix Afrique du Sud Anto Musai motema ya JP Mboma na Afrique du Sud Odile Musai motema ya Blaise Musai papa social namoni déjà cheval blanc ekoti mutuka ya pembe evimba vraiment wana eh, papa na ngai ya motema Blaise Musai bino nionso bolanda ngai de partout na lela bino ya Trop ya top petit ya mado va depuis depuis Belgique eh bozala toujours branche bo s'abonner na HD consulting yango nde makambo pesa makambo pe etikali sima te kolandaka landaka bino d'ici là portez vous bien à la prochaine bye bye Crack it.